Tik jie biški pavargė tokie. Nusiaut? Ne, čia. Tai man nepatogu. Jo. Tai, tai kad daugiau, daugiau peržiūrų būtų man. Ok, jeigu daugiau peržiūrų bus. Bet palapas, man gal irgi pirštas ant vienos, man atrodo, išlindęs. Pala. Nihuja. Nėra pirštų, bet aš su batais. <laughs> Pasiruošęs. Nusdarau, trečią kartą šiandien. Trečią kartą šiandien. <laughs> Klausyk, daug klausimų visada. Žiauriai užėjo jūs mūsų video pirmos treniruotės, po to žiauriai užėjo tas... Ką mes ten? Ai, fizo? Fizuha, jo. Jo, davai padarom tempimus. Jo, tempimų daug norėjau, pas man iš, iš Kauno, iš Klaipėdos rašė žmonės, prašė. Po Pats, video po to? Jo, po video asmeninės žinutės rašė, video patys krovėsi, kaip, kaip jiems sekasi temti. A, ne? Jo, tai visai smagu, įdomus reikalas. Supratau. Bet neturėjau laiko pats pasifilmuoti, o kaip tik šiandien nusprendėm padaryti. Tikiuosi ilgai netempsi su video darimu. <laughs> tai va, ką, temtis. Tampytis būtina yra gerai apšilus. Nėra taip, kad aš ryte atsikėliau, iš lovos iškritau, pradėjau tampytis. Gerai sušilti reikia kokių 20-30 minučių, po treniruotės geriausia būtų. Kojas, kad tampyt gerai būtų po kojos treniruotės, jeigu tu smūgiavai į maišą. Ne po šitos salės, o po kickbokso, taekwondo, karate, kas ką užsiema koją muša, po treniruotės. Nes šiek tiek lengvesnės jos... Vis Kaip? Prieš vis vien kažkiek patempiam tam, vos vos. Prieš jo, minimalius pratempiam, kai mes pirmoji laidoje, kai jo. tu boksavai, rodėm. Pagrindę priekį prasitemti, į išorę, išorinę dalį prasitemti, į vidų jo, vidų, galinę dalį prasitemti, įtupstais išmankštinti kojas, būtina. Bet vėlgi, ne, tai daroma tiesiog pratemti šiek tiek raumenį. Nesiekti prasitampimo ir didesnio rezultato, kad kojos, tipo, nu, plačiau mhm. vaikščiotų, aukščiau kiltų. Tai tiesiog lengvas prastimpimas, prasimankštinimas, nes dažniausiai su medėja ateina žmonės, nu, pailsėję, išsimegoja, atidirbė ten sėdimą darbą, dar kažkas toks medinis, jeigu iš karto pradės ten temti žvėriškai, tai bus trauma. Tai žinok, net ryte pastebėjau, pavyzdžiui, kojas užsidė, jeigu nugarą padarai, tu... Taip, taip, taip, taip, tai aplamai būna, nu, sėdi, pavairuoji kažkiek, <laughs> kas vairuojama darbą dirba, pasivažinėjai už mašinas, nu, už vairo, viskas, išlipi žiūri, tai kojas kažkokios medinės, tai nugarą pertimto, tai visą dieną. Dauguma vakarai sportuoja, tai visą dieną, tai prie kompo, tai už vairo, tai dar kažkas. Toks visas medinis. Reikia temtis. Nuo ko pradėti? Nuo kojų? Nu. Jo, pradėsim nuo kojų. Pradėsim nuo kojų. Uh, įtupstai pagrindė. Įtupstai. Kulnas ant žemės. Statyk kulną. Bet... Kad achilas būtinai temtųsi, statom jį ant žemės. Nes dauguma daro atsitupę va tokį. Jo, nes patai. Šitą vietą irgi turi būti lankstumas. Kuo jinai ilgesnė, to jos susitraukimo greitis didesnis. Jo, pilnai atsisėdi, pirštus trauk į save, visą laiką kojas tempiant į save laužį, jau tik kitaip tempiant galą. Jo. <clears throat> tai kokiu, aš laikroduką statausi pusę minutės. Pasila, pasileidžiu raundą, 3 minutės minutė polsis, tai po 30 sekundžių keičiu, pakylu, Kulnas ant žemės, pirštai kulnas irgi ant žemės, rankos ant klubų ir vidinę dalį kojos tempiu. Prajaus, kad vidų temptų, žiūrėk. Šitą koją va atgal, pirštus biški pavaryk, va taip, jo. Kad gerai, gerai vidų. Svarbiausia, nekrist ant kojos šitos. Nes vėlgi, jūs galite galą tem, bet, nu, korpusas irgi turi dirbti ir vidiniai raumenys laiko, kad jūs čia nukritote ir tiesiog tempėt, nu, nu, tai vieną darbą atlieka, tiesiog tempim. O čia kartu ir vidiniai iš tos kojos dirba. Po 30 sekundžių kulną pakeliam į viršų. Rankos ant klubų, nugarą tiesi, priekinę dalį kojos pratempiam. Vėl pusę minutės. Po pusės minutės galim dar labiau pratemti statį kelią ant žemės. Pasidėm kilimėlius ir nenaudojam. Jau tik ir čionais jau pas tavęs mailesnis kampas, ne, negu 90. Ne, stengiuosi 90 laikyti. Kaip ir... Ir į priekį visą kūną, ne? Jo, dubenį, dubenį, daugiau į priekį. Pats išsitiesęs dubenį į priekį. Jo, gali, nėra, nėra skirtumo dėl galinės kojos. Nieko čia nieko nekeičia. Patogumo reikalas. <coughs> Vėl pusę minutės. Šitą koją statmenai, priekinę statėm kulno. Pirštus į save užlaužiu, kaip prieš tai sakiau. Aha. Ir linkėsim priekinius kojos. Gal ištempi gerai. Vėlgi šitus temdamas stengiasi ne galvą, ne krūtinę dėti ant kojos, o stengiasi pilvą guldyti. Supratau. Tiesia nugarą dabar, pabandyk leistis pilvą guldydamas, nesiriesk. Va, ir pilvą dėk. Matai, kiek mažiau nusilenkia. Atsistojus užlaikymai. Kuo plačiai padarom kojas ir stojam laikom. Aš šito pratimo negaliu daryti, nes pas mane raišių nėra kairiam keliai. Išnyra kelias nukrenta, bet tu gali parodyti, kaip jį daryti. Man žinai, kur šaudo? Į užpakalį. Iš vienos pusės. Pertimtas raumo gal tiesiog. Jau čiūnas kažkur. Jo, pertimtas raumo gal dėl to. <coughs> Vėlgi šitą. Kiekas gali, aišku, jisai sunkus, nemalonus. Pa, pradirbėjai, statom rankas ant žemės, praeinam į priekį, dedam vieną klubą, prasukam žemyn, praeik ir pilnai prasisuk. Kulną dešinį kelk į viršų, klubą spaudi žemyn. Užsilaikai į kitą pusę. Užsilaikai, prasisuk į kitą. eini atgal, padarai kojas plačiau, atsistoji ir laikai. Negaliu laikyti, nukrysiu. Jo. Turėtum padaryti plačiau nei buvo prieš tai. Vėl stovi, 10-15 sekundžių, dedi rankas į priekį, eini į priekį, kartoji vieną prasukimą, kitą prasukimą, grįžti atgal. Grįžęs atgal, pasidarai kuo plačiau kojas ir atsisėdi ant žemės. Atsisėsk ant žemės. <laughs> <laughs> ok. <laughs> ja. Vėlgi, kojas užpakalį išlėti, nesisėdi va toksai, kuo tiesesnis, jeigu trūksta į priekį pasistumi ir tampaisi. Ar vienos kojas prisispaudi, ant kitos per vidurį. Aš išputinėjau kartu orą. Aš įkvepiu ir... Chasing miracles, no, that's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Tarsi, tiesiog kartuoju. 1, 2, 3. Jo, 1, 2, 3. Asmeninę va, vedžiau vakar, tu kol apšilinėjo, senai sportuoja pas mane, apšilimą žino, atsisėdau ir visą apšilimą vedžiau tokioje padėtyje. Prasitampiau, suglaudžiam kojas, pirštai į save užlenkti lygiai taip pat nesirečiam, kad susirinkiam mes ten su keliais, kelius paliesim su galva, tikslo nėra, nugarą tiesi, pirštai į save, tempiamės. Siekiam pirštų. Geriau? Cause I don't go chasing fairy tales, no That's not how my story goes I've been down this road before Bet tai padeda, tempimai atviršiai padeda, ne? Padeda? Nu padeda, tai jeigu tu pastoji visai suspaustas rumo jisai labai mažą turi tikimybę, kad jisai plyš, tam prasme, didesnį svorį turi. Tai powerlifteriai, jėgos atstovai, jie tai nedaro, kaip ir specialiai, kad mhm. sutrumpėjęs rumuojasi kaip akmužinai. Bet teoriškai geriau jį ištem, kad jisai lasingesnis būtų, kad bicepsas, kad mhm. pritekėtų daugiau kraujo. Gal, gali būti, nesiginčiau dėl šito. Bet ir nepatogu pačiam būti tokiam akmeniniam. Taip, nu, tai faktas iš patogumo akmeninis. pusės jo. Bet kai anksčiau sėdėdavau lengvai, pradėjau štangom labiau užsiminėti, pats sutrumpėjau visas. <laughs> tai labai dantys sukandus tampytis reikia. Sekantis pratimas. Nu, tipo, šokių salė nesi tokio judesiuko iššovęs niekada. Čia tai parodyk, wow. tik tai. What? Gali, nieko čia tokio. Ką tu čia? Vėlgi taip pat tempiamės. Čia išpučiam orą, čia išpučiam orą ant galinės kojos ir atsilošiam atsigulam ant žemės. Vėlgi galiu parodyti tik tai dešinę kuo, blin, pūza krenta storas. A? Telefonas tarp prie baliukų gerai lindės, nėra jam ten kur krysti. Vat, kairės kojas neparodysiu, nes išnirs. Toliau. <laughs> Toliau. Toliau, ok. E, kojų pramėtymas. Po kokių 20-30 pakartojimų atsiriami į viršų atpalaidavęs, kuo labiau, nereikia jos kelt, kaip tartum tai būtų smūgio technika. Užsimetė, tiesiog ją išmetė į viršų. Išmetė į viršų. Atraminės kojas nelenkia. Norėdami daug kas, ale, aukščiau pakelsiu, labiau užsitempęs, o tokius pradeda daryti. To nereikia daryti. Tiesia koja išlaikom, metam į viršų. 31 koja, pakeitėm kitą koją. 30. Jau. Ir išmetinėja jie visiškai atpalaidavęs į viršų, kad gerų tokių tum, pratęsė. Atpalaidavęs ir koją, ir nugarą. Jo, jo, jo, jo. Tiesiog visiškai laisvą metimą daryk į viršų. Jo. Tas pats, aišku, kita koja. Jo, ir kita koja. Nežinau, kantrybės, kas turi, gali 2-3 kartus šitus ratus kartot. Gali, kad neužsisėdėti 5 minutės vienoj padėti kojas plačiai padarius ratų keliauti kokius 3 kartus visą šitą reikalą. Po 30, sakai. Po 30, po 20. Kiekvienas individualiai mato, kad tempia, jam užtenka 20, mokė 20. Vėliau galės daugiau pramėtis tos kojas. And now Atraminė tiesiai, pastatyk jo prie sienos, prie sienos ir lygiai taip pat va, užkelinėjom ją, kad atraminė nesilenktų. Aha, jo, užkulno tiesiai užkelinėjom. Irgi su kolega pasitarė, daugiau kelt, mažiau kelt, kad nepertemt kai būna, atsisėda kažkas plačiai kojas, paspausk. Jo, jo, jo. Savo svoriu pats žinai, kiek gali, gali už kojos pasimti, gali kažkokį irgi diržą pasimti ant kojos, temtis, pats išsitempi jau tik kiek gali. Klausyk, jeigu net nėra jokių patologijų su stuburžu ir taip toliau, sakykim, aš galėčiau ten po N laiko atsistoti ant špagato. Labai skirtingai. Žiūrint, nu, žiūrint, žiūrint, žiūrint, kaip čia pasakyti Nu, tarsi nebūna taip, kad jeigu, jeigu iki ne, 30 metų... Yra tiesiog genetiškai žmonėm, kad tu neprasitemsi. Klubai, visokie ten niuansai irgi, va, paskui to buvau pasako. Jeigu klubas turi tam tikras patologijas, tu niekaip neprasitemsi. Tu tiesiog dar žalosi, kaulas kaulą, išėjęs kažkokių traumų turėsi. Bet tai nereiškia, kad atėjo žmogus, jisai negali prasitampyti. Nu, kad jisai metus taip stovėjo. Jo, ir kad jisai čia nehalturina. <laughs> nu, jis, nu, galima prasitampyti. Pas man irgi naujokai ateina vyresni, tempėsi, nelabai ne, ne, ne greitai, bet tempėsi, nes ne kasdien tampusi, aišku, ten jo namie prasitampysim. Bet trijų treniruočių, dviejų treniruočių neužtenka, jaunimas greičiau prasitempia. Na nu, taip, lankstesnis kūnas. Kas dėl nugaros, dėl rankų, krūtinės? Dėl nugaros, rankų. Rankas būtinai tempt, lygiai taip pat ir prieš boksą galima. Priekinę dalį, krūtinės. Čia grinai krūtinė, ne? nes aš teoriškai beveik taip pat ir bicas. Jo, jo, jo. Bicas, krūtinė. Vieną, kitą ranką irgi pagal save, kad čia, vat, kaip dabar mes rodom 5 sekundės, čia nelabai ką tas tempimas duoda. Prieš treniruotę gerai, bet reikia ilgiau daryti, jeigu jau siekia. Bet toks grinai, kur presen... diskomfortas, tik tai ateina, jo tenai sustoti, jo, ne? Jo, jo, ir, daugiau, ir užlaikyti, tenais... daugiau nereikia. Į viršų, nugarą čia jo tempia. Nugarą petį, Tas pats ką ir per apšilimą daromės. Vieną prisitraukia, atpalaiduoji, kitą užlaikai, už galvos pritraukęs. Jo. Kuo žemiau momentis jie. Tempimai visi iš apačios, sukabint rankom, kas gali kiek, irgi pratempt. Rankom būtina. Ir labai reikalinga nugarą tempt. Kas e, dėl delnų, dėl riešų? Ne, nesinau, nematau poreikio. Riešus žemyn gal šiek tiek ištemti ir aš juos apšilimę. Jų manau, kad pa, pa, lankstumą nepadidinsi tų riešų daug. O kaip? A, juos tiesiog šiek tiek pratemti, kad smūgiuojant traumų nebūtų, va, va, va. prasitempimų visų. O bet kaip tai lankstumą... stiprinimas, kaip sustiprinti riešus? Ant kumščio atsispaudimus. Atsispaudimą ant kumščio. Išvirkam ar labiau... Ne, tu va, gali ir šitus, ir šitus gali. Man kada riešai labai skaudėjo, aš ant riešų juos darydavau. Labai skauda, bet man padėjo. Pradžioj stovėdavau, kokias 10-15 sekundžių nukrentu, vėl atsistoju, nes man labai skaudėdavo, riešus aš išmuždavau dešinį, riešą vis laik skaudė. Tai išgirdau, ten toks e, senas treneris pasiūlė ant riešų pradėti. Kiti dar mačiau išsisukinėję, kas jau ištobulinęs mhm. tai reikalą, sutvirtėjęs ausgislės laiko, tai riešas tvirtesnis, mažiau traumų. Supratau. Ir būtinai nugarą temti. Visais įmanomais būdais nugaros tempimui, nes pas kovotojus visą laiką susikūprinęs ir tas lieka. Pasižiūrėjau, jeigu daugiau žmogus kovojantis, pasi visą laiką tokia stovėsi. Pečiai prieki įkrytę, nugaros rūmenis. Atpalaiduoti toks. Tai būtinai nugaros tempimai. Sakyk, o tie nugaros tempimai, ten sakykime, tinka, netinka kažkas panašaus iš jogos. Jo, ten. jo čia pasakiški labai geri pratimai. Čia gerai. Ne? Jo, būtent iš jogos. Aš irgi pats vaikščiau į jogą, man patiko, daug ką pats paėmiau, mokiniam savo duodu būtinai nugarą tempti. Būtent jogos pratimai. Keliai jų ten daug, daug nenaudojam, bet pagrindė rankas prispaudžiam, bandom sėstis ant kojų, mentis krūtinę leidžiam žemyn, šiek tiek plačiau, pečių pločių. Lost in fantasy, no, that's not how my story goes. Every time I've let you in, you've let me down po šito pratimo pakyli į viršų, išsirėti kuo aukščiau ir vėl žemyn kartuoju. Išsirėti, ne? Jo, jo, į viršų, tartum aukštos dalies, tave į viršų kažkas bandytų pakelti. Spaus, stumk nugarą į viršų. Ir vėl krūtinė žemyn. Aha. And the people who say that it's magical, no, that's just how they Viena koja tiesiai, kita sulenkta. Nugara svarbiausia nesulinkus. Atsisėdam tiesiai, ranką uždedam ir išsisukinėjam. Kairę ranką dabar už kelią užkišk. Jo, nugarą tiesesnę laikyk. Ir va su ranka savo šiek tiek padedi. Jauti tempimą apačioj nugaros. E, Čionais labiau. Su šita alkūne stumi. Jo, kiek, kiek. Nes pats tiek fiziškai negali apsisukti. Užlaikėme maždaug tiek patys, 20-30 sekundžių. Pat, 20-30 sekundžių po kelis kartus. Aš visą tai darydavau po 3 kartus, po 30 sekundžių. Kojas, rankas, krūtinį, nu absoliučiai visą kūną. Kiekvieną jo. kartą tą patį daryti. Ar sakykime, jeigu šiandien dirbom tik tai, sakykime, su kojom? Galima kiekvieną dieną tą patį daryti. Aišku, atsibosta, visi daro, žinai, vieną kartą. Kiti visai nedaro. <laughs> Noriu pristampyti, bet nedaro, nes nu, tai užknisantis toksai darbas. Bet užima realiai kokį pusvalandį gerą. Nu jo, 20 gal minučių kokį. Po. Po. Treniruotės. Jo, būtinai Jeigu... po, nes nu, tu sušylęs tavo raumo lengviau tempėsi, kad tu šaltas raumo tavo sutrumpėjęs visas, tu ten daug nepristampysi. Dar tas toksai Tempimo skausmas dar sunkesnis atrodo, blin, čia 5 sekundės pasidėjau nebenoriu. Dėl to visi ateina, aš šiandien tampausi, atsisėdo šaltas, tris kart pasitempė, biškis skauda, viskas prasitempiau. Laisvą dieną irgi tik į naudą, kaip suprantu, būtų. Jo, kardiokas daro, laisvą dieną prasėjai, prasibėgai valandą, nuėjai 20 minučių, 15 minučių, sumažini tos intervalus prasidėjo. Lankstumas realiai jisai gan greitai vystomas, ar taip labai daug darbo reikėjo? Vėlgi nuo žmogaus priklauso, čia taip ne, neįmanoma pasakyti. Vienas ateina uh, stambus, 105 kg gal kokie pasikojo, jis raido man virš galvos. Aha. Ir jisai niekada gyvenime nesitampęs. Kitas ateina, atrodo, uh, va, pavyzdys draugas mano, uh, pas man sportuoja 64 kg, kūdas, du metus negali prasitemti kojos niekiek nekyla. Matosi, kad nuoširdžiai tempėsi, nori, daro niekiek kojos, ne, ne, nesitempia ir viskas. Sakau, vaikystėje, kaip jisai vaikystėje sportavo, sako, pas man temdavosi lengvai kojos, sėdėdavo ant špagato rūtės. Dabar visiškai negali ir viskas. Čia žinai, kaip būna filmų, nu, natūraliai aš niekur nemačiau. Filmuose dar kažkur mačiau ten per teliką, nutukęs arba tiesiog daug viršsvorio turintys žmonės, kaip jie užsirišinėja betus. Jie atsisėda, koja op, užmeta, ir aš galvoju, blem, ar aš taip užsivyšiu, bet jie pastoja, tik taip, taip, taip gali užsivyšti. Žinai, pilvas trukdo? Tiesiog pagal žmogų, tiesiog pagal žmogų. Vieni tam presni, kiti mediniai ir tiek. Vieniem daugiau darbo, kitiem mažiau. Kaip ir į boksą ateina, vienas greičiau paima, kitas lėčiau paima. Technikos visos. Kalbant apie jogą, Yra tokia nuomonė, žinai, kad joga atėjo kažkur iš rytų. Mhm. Sakoma, kad kai kurie rytų kovos menai skirti labiau, sakykime, rytiečiam, mes labiau į vakarus linkę, ta prasme, lankstumas kitoks ir panašiai. Nesąmonė, kaip manai? Aš vis... manau, kad nesąmonė. Geriau būtų palankyti, ne tą pačią jogą. Jo, jo, jo, jo. Ir nereikia nereikia nusiteikti, kad joga tai čia kažkoks meditavimas, išėjimas iš savęs. Mergom tik tai. Ir panašiai, mergom. Jo, aš kur vaikščiau, man labai patiko. Nebuvo aišku, pats su savim būni, toks įdomus labai jausmas. Išeini e, po treniruotės toksai Išskrydęs, kaip aš sakau. Bet patys pratimai, nieko panašaus į tai, kaip ten pas visus stereotipai, kad aš atsisėdau, užsimerkiau viskas. Valandą atsėdėjau, su savim pasibuvau, išėjau čia jog. Ne, ten pratimai, kur lieknos mergaitės išlaikydavo reikalingas tas figūras, kaip jas pavadinti. O aš kračiausi, man atrodo, aš ir pasportavęs, prakaitas pila, aš ten penkias sekundės atstovėjęs, visas spurtaus nulaikyti negaliu, stovi šypsas išneka, suprantu. Nu, taip laisvai. Tai man labai patiko, įspūdį paliko tikrai. Žinai, kaip sakoma, kad ne kiekvienas gali būti, gali, ne kiekvienas žmogus gali mokėti būti pats su savim. Tai tą jogą turbūt ir išmokęs, taip, ne, ten 30 taip, minučių, 5 minučių. Taip. Kiloji tokiai pats su savim, bandai čia, nu, išeit man atsistoti ar visgi, žinai, ja, pakentėti. Nu, Visiškai sutinku. Ja. Klausyk, nu dėkui tau, eilinį kartą, žinai. Ką kitą kartą darysim? Dar fizo turbūt parodysim. Jo, manau, galima dar fizo padaryti, nes mes tada padarėm gal tik tai 50 procentų treniruotės dar yra ką parodyti salėje. Tai galima bus, manau, tikrai sulipinti dar dalį minimum. Kaip su merginam? Turi daug klienčių mergaičių? mergaičių? Nepasakyčiau, kad labai daug, 50-50, grupinis užsiemimas. Rimtai? Daugiau... Tiek daug? Jo. Nes panos į grupės nenori ateiti, nes gal, nežinau, negaliu už jas kalbėti, bet kaip man atrodo, kad nepasimušta ateina, jos išsiliet ateina. Kada ateina individualiai treniruotės, muša į lėtinas, šiek tiek gynybos pasimoko, bet nėra to, kad atsistos ar su bičiu kokiu nauju, kuris ten nelabai apskaičiuosi, pramuš vieną kitą. Ir dar dėl savęs pasijudėti ateina, dėl to į asmeninėse tai 50-50 ateina. Bet jos aršios? Jo, piktos. Dažniau vyrai pasideda ar moteris? Vienodai. Vienodai, ne? Vienodai. Negalim sakyti, kad ne. daug kenčia. Ne. Vėlgi daug priklauso, viena pavargus ateina po darbų, kitas pailsėjęs, silpnesnį darbą dirba, daugiau gali daryti. Vienas yra stambesnis, kitas yra mažesnis, kas irgi ir greitis viskas atsiliepia. Tai pas vieną koordinacija geresnė, pas kitą blogesnė. Tai kažkurie pratimai geriau sekasi, kiti blogiau sekasi. Individualiai. Bet lankstesnės jos. Jo, lankstesnės. Ir kojas turbūt Tikrai. lengviau. Jo, kojas tai lengvai. Tai porą pratimų atsimenu, rodydavau grupę, turėjau panų, atsimenu, varlytę tokią darėm tempimui. Kojas taip ir atsisėst ant žemės. Nu, man va sunku atsisėsti. Bičiai kiti visiškai taip atsisėda. Panom daviau, visus atsisėdo ant žemės, pilnai sėdi. Žiūri, sakau, gerai, šito mes pratimo nebedarysim. <laughs> nu, tipo, nei vienos nebuvo, kuri neatsisėdo. Tai kaip pavyzdys, jo, jos lankstesnės.